اهلا بكم في حلقه جديده على قناه Moroccan Car Driver بالنسبه للناس اللي اول مره تيشوفوا la chaîne la chaîne اختصاصيه في عالم السيارات لي تيست درايف لي بريباراسيون اوتوموبيل الناس اللي كيزيدوا دي تخيك في الطوموبيل تما تندوزوهم عندنا في la chaîne mais اليوم عندنا واحد تيست درايف اكسبسيونيل بحال اللي درنا في الحلقه اللي فايته آه غير الطوموبيلات الجداد اللي تيكونوا في le garage آه، اللي حدايا هنايا في الخدمه ديالي كنشوفوا آه، داكشي اللي داخل جديد و les options اللي فيهم mais الطوموبيل ما غنسوقوهاش حيت باقا 0 كيلومتر لا فولkswagen غولف اللي بدات في 1974 رسمها الرسام المعروف الايطالي جورجيارو وفيها في les générations الاولى والثانيه والثالثه وبداو كيحطوا دي موديل بار اكزومبل جي تي اي جي تي دي الار المهم توصلوا دابا حتى الموديل غولف 8 فيها حتى جي تي اي جي تي دي الار لاين الار الار هي لا بلو بيسون اليوم غنتيستيو جي تي دي لا بلو بيسون اللي كاينه في les diesel الجولف ويت GTD. اللي متهد بزاف ناس تيسينو تيشوفوا لولو كيفاش غتخرج كيفاش غتكون différente على الموديل اللي قبل اول حاجه تلاحظوها الا عقلتو على لا كالندر الخط اللي كان في 7 و 7.5 كان لتحت هما ردوه للفوق دونك لا كالندر رجعت صغيره les optiques حتى هما تغيروا ولاو هابطين شويه من هنا ولاو رقاق على الجولف 7 les optiques تيخرجوا بال matrix LED GTD. فيهم هاد la signe هادي ديال IQ Light باش كتعرفوهم غنهبطوا لتحت ال pare-chocs agressif في حله كبيره ما بقاتش كاين ها ال pare-chocs وهذيك كامله كري وهنا كاين les antibrouillards اللي فيهم خمسه ديال les بحال les cubes. غنحاولوا راه غنشعلوهم غنوريكم كيفاش دايرين في ال R-Line ما كاينينش les antibrouillards حتى في ال R وقيلا ما كاينينش المهم هادو كاينين في GTD و GTI. واحد الحاجه اللي جديده ان la calandre فيها واحد la bande LED هاي واحد البوند ليد هنايا كتشعل mais هادي en option. يعني ما كتخرجش في GTD كاملين غنحاول نصورها مزيان وغنبين لكم ال détail ديالها كيفاش كتعطي آه، le look ديالها ملي تكون شاعله هي والخط اللي كاين الفوق بالنسبه ديزاين ديالها في les côtés كتشوف كاين واحد la ligne طويله غادا حتى اللور هنا les logos ديال GTD اللي تبدلوا ولاو كبار آه، الحلان فيها ال keyless باش كتحل وكتسد هنا كتقيس ها هي تسدات les badges ديال GTD القديمه كانوا شويه صغار من هادو نعرفهم بحكم كنبيعوهم آه، ولاو هادوك بارين شي شويه ليجوند ديال 19 pneus آه، بريدجستون le look ديال ليجوند شويه futuriste. ما كناش مولفين هاد ال look هذا بزاف آه، في les Golf. غنهضروا على الداخل الداخل اللي فيه بزاف ديال الحاجات غنبداو بعدا حاجه les sièges confortables. بحال des sièges baquets نقولوا دي سياج باكي فول الكتريك يعني تهبط ها انت طلع باش كتزيد لقدام ترجع للور فاش كتخرج هادو تتزيرهم هاد السياجه ميموار فيه ثلاثه ديال les choix. مور les sièges غنشوفو نشوفو la planche de bord ديالها الا عقلتو على الجولف 7 اللي كان l'écran لتحت آه، ولفنا الجولف 7 كلاسيك بالكونتور هنا عادي من بعد 7.5 داروا ال digital. هذا شويه مغير كيبان لك l'écran تقريبا قريب ل 7.5 mais هذا l'écran ديالها principal راه ولا الفوق مون طونوبيرا مازال بالالمانيه راه غنتقاتل معاها غنجيو لهنا les boutons على اليسر كاين هنا باش طاكسي الى بعدا باش كتريكل الطو سوا اوتو سوا كتشعل الطو soit ال veilleuses. تحتها كاين l'antibrouillard ديال آه، القدام حداها l'antibrouillard ديال اللور وهادو باش كتسخن آه سميتو باش كتسخن آه، لا لينيتاريال الزاج ديال اللور ملي تكون ضبابه ولا شي حاجه غنشوفوا ال cockpit. ممكن تحكموا به من ال volant. ال volant عامر المهم لي كوموند ديالو غنجيو هنا على اليمين كاين ال mémo vocal باش تهضر معاها كاين واحد ال bouton ديال اوكي الا كانت شي حاجه بغيتي تدخل ليها باريكزومبل كاين ال volant شوفون بوطون على اليمين كاع لتحت كاين هنا ال view. الا كانت آه، فيها جي بي اس مغرب آه، كاين les boutons باش تدوز الموسيقى ولا الراديو باريكزومبل وغنجيو على اليسر ريغولاتور ادابتاتيف آه، ديسترونيك الاسي سي سي ديالها معروف عند فولكس فاجن بال ACC كاين ال bouton الفوقاني باش كت باش كتشعلو كاين باش كتاكتيفو باش تحيدو كاين هادي باش كتزيد باش كتزيد la sensibilité ديالها واش تفراني بعيده بزاف شحال من متر وهادشي une fois كتكليكي عليها راه راه كتعطيك بعدا واحد الطوموبيل باش كت باش كتعرف راسك بشحال ديال المسافه بعيده عليها كاينه ال set حتى هي عندها علاقه بالاسي سي والتحت هنا باش تنقص الموسيقى وتزيدها ال volant euh, شوفون اول مره صراحه نشوفه في في الجولف ما عمري صراحه شفتو في شي جولف اخرى نجيو ليكرون برينسيبال ديالها تحتو كاين les boutons ديال la clim بلي كلشي tactile وكاين كاين فيها حتى الجيستويل باش تدوز آه، les pages. هنا كاين باش كت باش كتزيد لا آه، تمبيراتور ولا شي حاجه وهنا باش كطفيها وكاين باش تزيد حتى الصوت المهم كلشي tactile كلشي tactile ال menu ديالها مازال بالالمانيه آه نحاول نحاول نفهم شويه هنا اومبيونس هذه باينه ديال ديال سميتو ديال lumière d'ambiance lumière d'ambiance راه فيها الالوان بزاف نحاول نبدل شويه كتحاول كتزيد هنا من الصفر غادي للخضر par exemple كتمشي حتى للزرق والجن كاع كان بالحمراء بالضوء بالزرق lumière d'ambiance اللي لاحظت انا هي كاينه كاينه هنايا وكاينه في البيبان اللور القدام وكاينه هنايا حتى في البلاصه فين كتحط التليفون هنا لي كاين فيه la charge induction مكتوبه واحد الجولف هنايا كتهبط كتلقى البومو دو فيتيس الصغيور اللي كاين في سيات ليون وكاين حتى في حتى في الاودي وكاين حتى في حتى في البورش حتى هما تحت كاين ال hold ديال الفرانامه باش une fois كتكسيرها راه كيتسلق راسو وهنا ال bouton باش كت باش كترد فرانامه وهنا P حيت في البومود فيتاس كاينه ار ان و والدي بي كاينه الفوق وكاينه start engine باش كديماري انا غنديماريوها من كديماريها بعدا كاين واحد الحاجات غيبانو غنمشيو حنا les modes par exemple ها هي هنا كاينه la clim digitale نمشيو حنا les modes. كاينه mode éco كاين mode confort mode sport وكاينه انديفيديوال تقدر تغير فيه كما بغيتي نديرو هاد view نشوف شنو يبان لينا اه عطانا هذاك ال compteur زوين فيه آه، GTD مكتوبه و لو تور بار مينوت ونقدروا نبدلوه آه، لي زانفورماسيون اللي تيعطيك هنا كتطلع كدوزهم par exemple هنا رجع هنا باش كيعطيك آه، kilométrage digital. العداد زعما ديالها العداد رقمي <laughs> هنا معلومات اخرين كيعطيك على ال consommation ديالها اللي قلبت لقيتها 4.4 mixte. اللي عطيه ال constructeur l'accoudoir تحتها واحد البريصه صغيره وحده l'accoudoir هنايا كاين فين تشارجي التليفون 12 فولت وهنا واحد porte-gobelet mais فيه واحد اللعيبه كتبرك نزيدو واحد الحاجه واحده اخرى هي la sono بانت لي راهي مكتوبه ارمن كاردون la sono واعره ديال ارمن كاردون راه بزاف كيعرفوها كاين جوج ديال les tweeters في الجناب و les baffles هنايا في البيبان و les baffles في البيبان اللور تا هما هي 4 ستة وزايد واحد هنايا وزيد عاد كاين السوب وفر في ال coffre ها ما هضرت لكمش على ال head-up display حتى هو راه كاين فيها حتى هي المهم تيكون en option. وبالنسبه للديسترونيك الاسيستي ديالها راه ولا je pense ولا في اللوغو ديال ولا في اللوغو حيت قبل في الجولف سات كان لتحت في la grille centrale بالنسبه للكراسه ديال اللو نجلسوا نشوفوا واش مرتاحين صراحه كاين مرتاحين كاين سباس كاين واحد rappel ديال الكراسه ديال القدام هنا كاين جوج بلايص تخبي فيهم شي حاجه par exemple وكاين حتى بلاصه هنايا هادو عاد زادو ما عمرني شفتهم صراحه هنا كاينه حتى باش تحكم ب la clim وكاينين جوج ديال les ports ديال اليو اس بي سي لوميار دومبيونس باغ كونتخ البيفان هنا كاين les tweeters و les baffles هنا هادو ما بانو لياش donc en total ربعه ديال لي تويتر ربعه les baffles وباف لهيها و subwoofer اللور البلاصه هنا بعيده donc كاين واخا برنامج يكون طويل شويه راه مازال بعيده لوميار لوميار ديال الداخل كدوز كتطفى كدوز كتشعل بالنسبه لل design ديال اللور اللي هو تبدل بزاف ان تشوف la malle كبيره ديال الجولف سات عريضه عليها عطاتها واحد ال look sportif GTD ولات مكتوبه تحت l'ancienne ديال فولكس فاجن كانت مكتوبه في الجنب غنحلو الكوفر ديالها تقريبا بحالو بحال الجولف سات هنا غنلقاو رويضه ديال ال secours وهنا كاين ال subwoofer ديال la sono ارمن كاردون اللي غنهضروا غنهضروا عليها من غندخلوا لداخل bouton كاين هنا ديال l'attache remorque بغيتي تدخلو عاوتاني دير كدا وكتكمل ليه الدوره ندير واحد الحلات نشوفوا les feux كيشعلوا المهم على ديناميك لي فو اغيغ ليد تاهما IQ Light فيهم واحد ال look واعر اكثريه في الليل بارشو كارير بالديفيوزر غير هاد ولا غادي حتى تال الجناب ولا كبير شويه ماشي بحال ديال جي تي دي كان رقيق من هنايا les embouts تاهما ولاو كبارين واحد شويه نجيو حتى لشي حاجه مهمه بزاف حتى هي ال motorisation. واحد الملاحظه كنديروا لها les amortisseurs قلت انا احسن موطور 2 لتر 200 الخيل اللي قبل كانت 184 donc طلعوه ل 200 الخيل في ال couple 100 آه، في ال couple فيه 400 نيوتن متر top speed عاطينها 245 كنظن بان الحلقه سالات ولكن واحد الحاجه كنت غنقول لي الثمن الثمن على حسب les options. par exemple هذه دايره 60 مليون على حسب les options اللي انت كومونديتي فيها حيت الا كانوا بزاف ديال لي زوبسيون تقدر الطوموبيل تفوت كاع 60 مليون نتمنى تكون عجبتكم الحلقه واللي عنده شي سؤال يخلي ليا في الانستغرام شكرا لكم